はずです正しさとは愚かさとはそれが何か見せつけてやろうチャいコンから優等生気づいたら大人になっていた ナイフのような思考回路持ちよさるわけもなくだもさび足りない肉足りない待ちだこれは誰かのせい果てもなくたバコラスウェンデイそれもそっか最新の流行は当然無敗経済にそこも通き自チェック順調の最新の入社しは世界中で当然のルールです本当にな飛ぶぞ せいせいせいはあなたが思いより健康です右サイド最後のあなたじゃ浮かない変わいやはいくやりそれかもなく不可もないメロディーせいせいせいは頭の出来が違うので問題はなし